Tessék! Zavarhatok? Persze. Egy hét szabadságot szeretnénk kérni jövő hónap elején, hogyha lehetséges. Két héttel előtte kell szólnod. jó, mert három hét múlva esedékes. Oké, okay, akkor semmi akadálya, szólni kell a munkaügyiseknek, hogy írják ki a szabadságot. Köszönöm szépen!